¡Viva la رسول الله نبي رسول الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله حبيب الدين زمزم زمزم عليه السلام زمزم عليه السلام يا سلام اضرب سلام يا سلام اضرب سلام وعلي خلى الفقراء وعلي خلى الفقراء والغربة من أنفور குமாரே اسمعني يا زنوري محمد زين محمد زين محمد زين محمد زين محمد يا كاحل العين محمد يا كاحل العين محمد خلا غرفه محمد خلا غرفه كانت ليلة التاني كانت ليلة التاني كانت ليلة شريفة كانت ليلة شريفة شريفة شريفة ومشرفة

Thank you. Kasaba. Biz hep وعلينا وعلى وعلى من زار قبره وعلى من حي له طيبة محلى مكانه علي واقف عمامه أبو بكر من أصحابه محمد زين محمد زين محمد زين محمد زين كانت ليلة السلام كانت ليلة شريفة صدقوا يا صاحب العدناني صدقوا يا صاحب العدناني صدقوا يا سيدي عمر